क्षण धोते हैं फूल माला इत्यादि तो गुरु जी का चरण धोने के लिए बर्तन वहाँ थाली सामने रखा था तो तो गुरु जी के पैर थाली से बाहर थे तो घर में अभी सबसे छोटी नई बहू आई थी तो उसको पता नहीं था बाबाओं का मामला क्या रहता है तो पूजा करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए तो ससुर सबसे नहीं आई बहू सिखाने के लिए उसे पूजा करवाने के लिए कहा गोर धर गोर धर गोर गोर मैंने पैर तो पैर को वो बर्तन में रखना ऐसा कुछ कहा होगा गोर धर तो गोर तो जानती थी वो तो बहू ने अपने गोर डाल दिया उसमें गोड़धर गोड़धर बोला तो वो गुरु जी के पैर को थोड़ा सा हाथ देना पड़ता शायद ऐसे कुछ परंपरा हो गई तो उसको बेचारे को पता नहीं था तो अपना ही गोड़ उठा धर दिया हाँ। संशय है ना तो धाना पुरुष है जो श्रद्धालु नहीं होते और आत्मज्ञान रूप धर्म का स्वरूप और उसका फल ज्ञान के निवृत्ति उसको प्राप्त नहीं करते ज्ञान नहीं क्या को नास्तिक है पापकारी है असुरों के उपनिषद असुरों का विज्ञान वाले हैं असुरों का विज्ञान जानते यह मात्र आत्मा है मंगलूर प्रजापति के पास आत्मज्ञान के लिए गए तो प्रजापति बत्तीस साल तक तो ऐसे ही बैठे रहे ब्रह्मचर्य पास करते ब्रह्मा जी के यहाँ पर बत्तीस साल तक तो कोई बात ही नहीं किया ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बत्तीस साल तक तो बत्तीस साल के बाद फिर पूछा और सेवा कर रहे हम जो भी करते रहे क्या सेवा रही पता नहीं वहाँ की सेवा तो बत्तीस साल के बाद पूछा कि आप लोग यहाँ काहे बैठे हो तब कहा कि महाराज हमने आपने कहा है ऐसे सुना ये सा आत्मा सत्य आत्मा सत्य काम सत्य संकल्प यह आत्मा है ऐसा आपने कभी किसी से चर्चा की होगी तो हमारे काम में बात आई किसी कुछ आत्मा को जानना था इसीलिए आए अब बत्तीस साल तो बेचारे बैठे थे तब तो ब्रह्मा जी ने कहा यह सो ऑप्शन पुरुषो दृश्य थे इस आत्मा की हुआ कि जो आंख में पुरुष दिखता है आत्मा अच्छा अब चले गए दोनों तो चले गए तो आंख में जो पुरुष छाया पुरुष है ये आत्मा होगा तो आगे गए तो इनको भ्रम हो गया तो नया पुरुष कैसे हो सकता है कुछ भी नहीं हो और तो भ्रम हो गया तो उनको ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर कहा कि इनको भ्रम ना हो जाए एक काम करो कि ये, ये नाखून है बाल है हटा दो अच्छे वस्त्र पहन करके फिर जल में देख लो तो मुझे समझ तो तुम लोगों को समझ में ना आवे वो मुझे बता तो फिर सब बाल बाल काट करके गए सूर्य सलाम ने देखा फिर वापस आए तो कहा कि कैसे हो क्या जा क्या देख रहे हो कल छाया पुरुष को देख रहे हैं ऐसा तो आत्मा है तो तो आत्मा चला गया तो ने कहा कि ये शरीर आत्मा है प्रजापति छाया को आत्मा कहा था ये आत्मा छाया दे देते कहा भाई छाया बिना शरीर का तो पड़ता नहीं है इसलिए छाया के तरह शरीर भी संकेत कर दिया है जैसे कोई आप खरीदारी करने के लिए किसी दुकान में जाओ एक नीला कपड़ा एक लाल कपड़ा है है ना नीला या लाल कपड़ा कहीं रखा हुआ है और शीशे में वो कपड़ा दिखाई पड़ रहा है शीशे का कपड़ा तो कपड़ा नहीं है और वो लाल को देख करके या नीले को देख करके आप कहते हो ये नीला कपड़ा हमको चाहिए और वो नीला तो नहीं ना और वो नीला से नीला देख करके संकेत किसका मिल गया वो नीला वस्त्र का ऐसे ये जो नीला दिख रहा है ये हमको चाहिए का मतलब वो जो छाया नीला है वो नहीं चाहिए छाया जिसके पड़े वो चाहिए उसी तरह से जहाँ का छाया क्या दिखा करते छाया अपना छाया दिखा हाँ ये आत्मा है मैंने तो ऐसे प्रजापति ने कहा प्रजापति का आशय तो ये था कि जो अक्षिम पुरुष और आत्मा है भगवान उसको नहीं समझा अपने अभिप्राय से उसने ये समझा कि ये छाया जिसकी पड़ रही है वो शरीर आत्मा है ये छाया जिस कपड़े की पड़ रही है वो कपड़ा वास्तव में कपड़ा है तो चला गया शरीर ही आत्मा है तो विरोचन ने कहा ये है ये क्या है कि जो है वह असुरों का उपनिषद बोलते हैं असुरों का विज्ञान असुरों का रहस्य ज्ञान असुराम उपनिषद माने आत्मवादी क्या समझा आप देहात्मवाद का क्या अर्थ होता है हाँ देह को ही आत्मा मानना ये देहात्मवाद है चार बात मानता है तो इसलिए देहात्मवादी हो गए चार बात हो गए तो कहा ऐसे अस्त्रों के उपनिषद मान देह मात्र आत्मदर्शन उसको प्राप्त किया उन लोगों ने हम्म? और बड़े अशुद्ध अशुद्ध मैंने प्राण में ही रमण करने वाले असुरा है कैसे असुर हो कि नहीं आप असुर हो नहीं आप देवता हो कि असुर हो आप देवताओं के असुर हो पंडित जी हाँ? असुर नहीं देवता आप देवता हाँ? देखो अशुशु प्राणेशु रमनते के असुर प्राण इंद्रिया उसमें जो रमण करते हैं वो असुर कहलाते हैं आप तो इंद्रियों में रमण करते हो इंद्रियों में खुश रहते हो दोनों के विषय में खुश रहा तो अशुभ नहीं हो गया अशुभ है कि नहीं तो अशुद्ध हुई असुर मनती तो असुर मैंने प्राण इंद्र ने निर्माण करो असुर इतना तो मालूम है कि ये गलत है देवता का मतलब होता है जो अपने स्वरूप करे वो देव है आप स्वरूप में थोड़ी भ्रमण करते हैं तो में रमण करते तो। नहीं मतलब गलत है वो तो समझते हैं जाते तो नहीं हो हाँ। प्रयास करते हैं गलत समझते हैं पर करते तो वही है समझ समझ कर क्या कीमत है कोई कीमत नहीं इसलिए सब अशुभ है हम लोग सब क्या है अशुभ है पर कोई कहा दे अशुभ तो नारद कोई कहा दे अशुभ नारद अनंत ऐश्वर्य आपके पास शुरू में कभी भटक रहे हैं आपके अनंत ऐश्वर्य है कि नहीं आप साक्षात ईश्वर ब्रह्म हो हम्म। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुटिया के लिए पीछे लग रहा था भटक रहे पहले तो यही कहा तुम क्या भी करो पहले तो ही हम लोग हैं इसलिए असुर जो है प्राण में कर रहे हैं जानने से क्या जान हिरण्य कश्यप की तरह जानता था और और और भी बहुत लोग जानने वाले हैं रावण कितना जानता था सीता का हरण कर लिया हाँ जानकारी नहीं थी अगर द्रौपदी का चीर आना हो रहा था तो कर रहा था ये तेरी जगह है बोल रहा था जानकारी तो है जानकार होना चाहिए और जिस भाव में जीता है वही भाव वाला होता है जिस भाव में व्यक्ति जीता है वही यह श्रद्धा से ही हो सकता जैसे श्रद्धा वाला होता है वैसे होता है क्रोध में श्रद्धा रखता है तो क्रोध ही कहलाएगा नहीं क्रोध से आप प्रेम करते होंगे तभी ना क्रोध आता है तो आपको अच्छा ही लगता है उस समय खराब लगता है कि ना जब क्रोध आता है तो खराब लगता है हुँ? हम्म? जब गुस्से के प्रति ईर्ष्या होती है तो खराब लगता है यदि खराब लगेगा तो आप करेंगे नहीं उसको किसी के प्रति द्वेष हो जाता है किसी की निंदा कर लेते हो तो अच्छा ही लगता है तभी ना कर रहे हो बुरा लगता है तो क्यों करते है कि नहीं इसलिए असुर हाँ, इसलिए क्या है असुर है असुर असुर हाँ, माने प्राण में रमा करने वाले प्राणों में रमा करने वाले तो ये जो है उस तत्व को प्राप्त नहीं करते है ना तत्व को प्राप्त नहीं करते तो इसीलिए मान परमेश्वरम बृहद दर्शी मूल परमात्मा वो अप्राप्य हम्म? मैंने मेरी प्राप्ति के मार्ग में साधन हो तो भेद भक्ति को भी नहीं प्राप्त करते हो मेरी प्राप्त करने तो बात ही छोड़ो हम्म? मेरी प्राप्ति की तो आशंका ही नहीं करना क्योंकि मेरी प्राप्ति का साधन जो भेद भक्ति है उसको भी वो नहीं ये भक्ति का मतलब किशन जी अलग है मैं अलग हूँ है ना और मैं उपासक हूँ वो स्वामी मैं सेवक हूँ अनेक भावों से भगवान क्या आराधना करता है कि ना सर्वज्ञ मैं अल्पज्ञ हूँ अरे उससे अपने को भिन्न मानता है तो ऐसा तो वो इसलिए मेरी प्राप्ति को तो बाकी छोड़ दो अभी तो मेरी प्राप्ति के मार्ग में भेद भक्ति जो होती है उसको भेद भक्ति मात्र अभी अप्राप्त उतना भी प्राप्त नहीं करता भगवान को अपने से भिन्न मांग करके होने वाली भक्ति और भी प्राप्त करता यदि यदि अश्रद्धालु हो तो ध्यान क्योंकि श्रद्धा और संशयात्मा तो कुछ कुछ मिले जुले से जाते हैं संशयात्मा वो है जो विश्वास न करने वाला है है ना और श्रद्धालु है जिसमें विश्वास है संशय गिर गया है और संशयात्मा विनष्ट संशयात्मा नष्ट हो जाता है और जो अश्रद्धालु है तो श्रद्धा तो संशय विश्वास तो नहीं है ना श्रद्धा मतलब क्या है जहाँ संशय गिरने के बाद संशय बिना गिरे जो सुकृति का भाव वो विश्वास है संशय गिरने के बाद सुकृति का भाव वो श्रद्धा है तो उसमें तो श्रद्धा तो है नहीं इसलिए ऐसे जो अश्रद्धा अश्रद्धालु तो है वो मेरे को प्राप्त नहीं करता इसमें तो कोई शंका ही नहीं है पर मेरी प्राप्ति के मार्ग में जो भेद होती है उसको भी प्राप्त नहीं करता संशय पता नहीं कैसे किसान है लेकिन मकान की चोरी करता था ये कैसे कैसे भगवान है बच्चों के साथ खेल रहा है कैसे भगवान है है कि नहीं हाँ, जूठन खा रहा है कैसे भगवान है चोरी कर रहा है कैसे भगवान है डर रहा है रो रहा है है ना कीचड़ में खेल रहा है कैसे भगवान है तो ऐसे भगवान के विषय में उसको संचय हो जाएगा और संचय आत्मा तो वो मेरी भक्ति मेरी प्राप्ति के साथ मुझे भेद भक्ति उस भेद भक्ति को भी प्राप्त नहीं करता भेद भक्ति को भी प्राप्त नहीं करता और मृत्यु संसार वर्तमनी जो मृत्यु से विशिष्ट जो संसार है है ना और मृत्यु से विष्णु संसार उसका मार्ग क्या है वर्तमान नरक त्रियगादि प्राप्ति मार्ग नरक त्रियगादि प्राप्ति मार्ग मृत्यु संसार उस संसार में नरक त्रियगादि प्राप्ति का जो मार्ग उस मार्ग में रहता है वो अप्राप्त मनी वर्तमान मृत्यु संसार वर्त मनी वर्तन अश्रद्धालु जो होता है उसके विषय में विशेषता वह न मेरे को प्राप्त करता है हाँ? न आत्मज्ञान को भी प्राप्त नहीं करता मेरे को भी प्राप्त नहीं करता है और मेरी प्राप्ति का साधन जो भेद भक्ति उसको भी प्राप्त नहीं करता और मृत्यु संसार वर्तमानी और निरंतर जो मृत्यु संसार उसका मार्ग देव तिरे इत्यादि जो योनिया है उस योनि को उपलब्ध होता है ध्यान में आएगा नहीं तो इस प्रकार से उसकी निंदा की गई जो अश्रद्धालु है सात संपत्ति में श्रद्धा के बाद में समाधान के एकाग्रता है ना वो तो श्रद्धा के बाद समाधान का मतलब क्या है श्रद्धा के बाद एकाग्रता एकाग्रता का मतलब है कि शुद्ध एकाग्रता जो परमात्मा है बैठिए बैठ बैठ गए शांत श्रद्धा के बाद एकाग्रता एकाग्रता का समाधान का मतलब ये है कि श्रद्धा है और तो समाधान ये हो गया कि भाई एक अद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं ऐसे समझ करके उसमें चित्त की एकाग्रता है ये समाधान हाँ ससमाध अभिधेयत ऐसा आता है पुरुष में बोध चूड़ामणि में आता है स्थापन बुद्धि है ना बुद्धि की निर्विशेष लोगों में स्थापना शासनाधि निगत देते ऐसा आता है स्थापना का मतलब अब तो साधना में चल रहे हैं ना साधना एकाग्रता तद एक जिज्ञासा तद एक जिज्ञासा वाला इस मगरबुद्ध उसी एक में जिज्ञासा वाला है तो उससे भिन्न उसकी जिज्ञासा नहीं सब जिज्ञासा शांत हो चुकी है केवल एक ब्रह्म को मेरे को जानना है इस प्रकार की जो तद एक जिज्ञासा वाला होता है तो ये समाधान का तो इस प्रकार से जो है आत्मज्ञान की स्तुति किया तो करने के बाद अभिमुख हुए अर्जुन को संकेत करते हुए भगवान कहते हैं मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित मया तत्मिदम सर्वम माया इदम सर्व जगत ततम मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त किया हुआ है मेरा जो परम उत्कृष्ट भाव है उस उत्कृष्ट भाव से संपूर्ण जगत व्याप्त है सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना न व्यक्त अव्यक्त साचा सुमूर्ति जो व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं है घटपट मठ की तरह जैसे घटपट मठ सामने दिखलाई पड़ते हैं उस तरह से वो घटपट मट त्रैलोक्य नहीं ऐसे अव्यक्त मूर्ति जो मैं हूँ उस मेरे द्वारा मैंने अव्यक्त मूर्ति को जो कर्ण का अगोचर है जो इंद्रिया है इंद्रियातीत है इंद्रियों का जो विषय नहीं है ऐसा अव्यक्त मूर्ति मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत कैसा है हाँ प्रथम मैंने व्याप्तम उससे व्याप्त है जैसे आकाश के तरह संपूर्ण जगत व्याप्त है नर्मदा के जल के भीतर रहने वाले जितने भी मछली इत्यादि प्राणी है सब नर्मदा जल से व्याप्त है उस तरह से संपूर्ण जगत व्यक्त अव्यक्त जगत माया ततम अव्यक्त मूर्ति माया मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूँ उसके तरह व्याप्त है आच्छादित है अव्यक्त मूर्ति मतलब निर्विशेष कह सकते हैं हाँ, भोक्ता मूर्ति विशेष अभोक्ता मूर्ति जो मूर्ति विशेष उसके द्वारा क्या हुआ आच्छा देता है उसी की प्राप्ति है समाज अब मत स्थानी उस अव्यक्त मूर्ति रूप जो मैं हूं उसमें स्थानी सर्व होता है सब प्राणी उसे अव्यक्त मूर्ति रूप मुझ में स्थित है ध्यान में आपके जो मैं हूँ मेरे में सब प्राणी स्थित है ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत का सबको कोई ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत मेरे में है ये कैसे का देखो जो संपूर्ण जगत है वो निरात्मक नहीं हो सकता शून्य नहीं हो सकता उसका अस्तित्व चाहिए तो अस्तित्व के लिए वो परमात्मा में अवस्थित है उसमें कल्पित है उस तद अधिष्ठानक है कोई भी पदार्थ निरात्मक व्यवहार के योग्य नहीं होता निरात्मक मान जिसका स्वरूप सिद्ध ही न हो जिसका स्वरूप सिद्ध ही न हो ऐसा निरात्मक कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता मैंने उसका अस्तित्व होना चाहिए घटपट मठ निरात्मक व्यवहार के विषय भी नहीं बनता जैसे पुस्तक है यदि चैतन्य से अधिष्ठित न हो तो व्यवहार का विषय नहीं बनेगा मैंने भाग हम चैतन्य तो नहीं मानते पर व्यवहार का विषय तो बन पाया हाँ, वस्तु स्थिति आप नकार नहीं सकते आपके न मानने से क्या जो चीज है वो तो है आकाश आकाश को हम नहीं मानते महाराज हवा हवा को नहीं मानते आप पर आपके न मानने से आकाश का अभाव नहीं हो जाएगा और आपके न मानने से हवा का अभाव भी नहीं हो जाएगा आपके न मानने से प्रकाश का अभाव भी नहीं हो जाएगा ये तो सब बने रहेंगे आप मानो चाहे न मानो ये चीज बने रहेंगे तो ये बने रहेंगे तो इसकी व्याप्ति भी जगत में बनी रहेगी इसका आच्छादन जगत तो में बना रहेगा तो उसी तरह से इनका सबका कारण अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा है जो सर्वव्यापक है ध्यान में उसी की सत्ता से और उसी के प्रकाश से सत्ता प्रकाशवान दिखता है सत्ता स्फूर्ति विशिष्ट जगत दिखता है तो इसीलिए संपूर्ण वस्तु बिना चैतन्य के न होने से निरात्मक नहीं हो सकते हैं इसीलिए उस चैतन्य में ही वो परिकल्पित है ऐसा बता दिया जाता सच में चैतन्य में ही है ऐसा नहीं चैतन्य जैसे रस्सी में आपको सांप दिखाई पड़ा तो रस्सी में हो तो सांप थोड़ी भी होगा किसी आशय के बिना भ्रांति नहीं होती रस्सी का जो ईंधन अंश है रस्सी का जो सब अंश है वो इसमें प्रतीत हो रहा है भ्रांतिपूर्ण सर्व में निरात्मक तभी है ऐसा कर नहीं तो अब बताओ रस्सी में जो सांप का दर्शन आप किससे कर रहे हो आंख से कर रहे हो क्या बोलो विचार कर रस्सी में जो सांप देख रहे हो उसको आंख से देख रहे हो कैसे देख रहे हो विचार करो रस्सी में जो सांप है अब इन्हें आंखों से देख रहे हो कि कैसे देख रहे हो देख रहे रस्सी में जो सांप दिखाई पड़ा आप आंख से देखते हो कि नहीं बोलो से में हमने कर दिया है है तो उसका लंबाई हाँ, तो जो दिख रहा है ये को आपका आँख जान रहा है प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना ये लगता है कि आँख से हम देख रहे हैं और वस्तुकर्मा रस्सी में साफ है नहीं है क्या यदि होता तो बाद होने के बाद भी दिखना चाहिए था तो जब बाद होता है तो साफ नहीं दिखता बाद होने जैसे एक रस्सी के सामने दूसरी रस्सी रख दो तो चाहे बाद हो चाहे ना हो हमेशा दूसरी रस्सी बनी रहेगी यदि रस्सी में सचमुच साफ होता तो बाद होने के बाद भी साफ बना रहना चाहिए था तो इसीलिए रश्मि में है वास्तव में नहीं यथार्थ तो नहीं अनिर्वचनीय है जब तक रश्मि का ज्ञान नहीं होगा तब तक श्राप दिखेगा हम है कि नहीं पर रस्सी में जो सांप में हाय बना है रस्सी की वजह से रस्सी में जो हाय बना किसकी वजह से है सांप में जो हाय बना है वो रस्सी की वजह से क्योंकि रस्सी में हाय बना है है ना उसी तरह से ये संपूर्ण जगत में जो है बना वो चैतन्य परिकल्पित है क्या है यदि चैतन्य न हो तो ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि है बना चैतन्य का है जगत का तो है नहीं वेदांत सिद्धांत के अनुसार वास्तव में वास्तव में तो इसे चैतन्य की अपेक्षा को लेकर के हाई बना है और चैतन्य नहीं रहेगा तो जगत में हाई बना कहाँ से रहेगा है कि नहीं जगत में है बना तो इसलिए चैतन्य के अभाव में तो है बना के ना होने से वस्तु निरात्मक हो जाएगी पर वस्तु तो है ऐसा कहा जाता है है बना का है तो इसका मतलब है बना कहाँ से आएगा तो चैतन्य में ही ये परिकल्पित है तब इसका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है ना इसका स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं जगत का तो इसलिए होता तो रस्सी में सांप का बाद नहीं होना चाहिए था तो रस्सी के ज्ञान से सांप का बाहर हो जाता है नहीं तो इसलिए इसमें है पना स्वयं का नहीं अभूत तो रस्सी का है रस्सी निश्चित चैतन्य का है नहीं? तो इसीलिए कह दिया मत स्थान स्थानीय सर्वभूता नहीं सभी प्राणी मेरे में स्थित है इस ढंग से स्थित हो गए तो मैं सभी का अधिष्ठान हूँ सबको प्रकाश देता हूँ इसीलिए मेरा मेरे में सब प्राणी स्थित है मत स्थानीय सर्वभूता मत न चाहन तेसु दर्पण ये समझना मैं उनमें स्थित नहीं हूँ परमात्मा उनमें नहीं है जैसे हम शरीर में है ना ऐसा होता है शरीर में है उस तरह परमात्मा इन सब ये सब चीजें परमात्मा में कल्पित है क्योंकि है है सबका स्फूर्ति है इनकी परंतु परमात्मा में परमात्मा इनमें नहीं है क्योंकि तो जैसे वो इनमें होने से ये कल्पित हो गए थे तो परमात्मा जगत में होगा तो परमात्मा में कल्पित होगा तो मिथ्या हो जाएगा इसलिए परमात्मा उनमें ये जगत परमात्मा में है ऐसा कहा देने से परमात्मा में ही जगत का अभाव हो जाएगा स्वाधीन अवृत्ति अत्यंत अभाव मिथ्या तुम इसीलिए इसीलिए कह दिया कि मत स्थानीय सरल होता है मेरे में सरल प्राणी स्थित है है ना न चाहते सो उनमें मैं स्थित नहीं हूँ उनमें तो मैं स्थित नहीं हूँ क्यों नहीं हो आप क्यों नहीं हो अरे भाई असंग ही है पुरुष ये पुरुष कैसे है असंग है असंसर ही है जब संसर ही नहीं तो कोई इसमें कैसे रह सकता है जगत इसमें कैसे रह सकता है वो तो असंसर ही है इसलिए जो रहता है ऐसा कहा जाता है वो बुद्धि से कहा जाता है वस्तु तो रहता नहीं है असंसर्गी है ना असंग एवं पुरुष असंसर्गी है तो इसलिए असंसर्ग होने से उनमें इसमें ये कोई दूसरी चीजें नहीं रह सकती मत स्थानीय सर्वदा नच्चा हम तो स्वस्थ पर मैं उनमें नहीं रहता वो तो मेरे में रहते पर मैं उनमें मेरे में आते इसीलिए क्योंकि सत्ता स्फूर्ति मेरे से होती है इसलिए मेरे शरीर में रहते हैं हो गया होता नहीं अच्छा हम मज्जाहम तीर्षोवस्थित हो गया ना इसको बोल गया था न च मत्स्थानी भूतानी पश्चिम योगमेश्वरम भूतभृन्नच भूतस्तु ममात्मा भूतभावना अब देखो मत स्थानीय भूतानी का श्लोक में अब कहते न मत स्थानीय भूतानी है ना पहले श्लोक में कहा मत स्थानीय भूतानी अब इस श्लोक में कहते न मत स्थानीय भूतानी पश्चिमी में ये देखो ना मेरा ऐश्वर्य देखो कोई प्राणी मेरे में है नहीं प्राणी में भी मैं नहीं और मेरे में भी प्राणी नहीं है असंगो नहीं सज्जते है असंगो नहीं सज्जते असंग है इसलिए किसी के साथ संबंध असंग सर्गी है इसलिए किसी को संबंध नहीं होता असर्ग असंग सर्गी है असंग सर्गी है क्या है संबंध शून्य है किसी के साथ संबंध नहीं होता और भूत भृण में तो को देखो ना असंशोधित तो हो पर भूत भूतभृत भूतों को धारण करने वाला है भूतों को क्या करता है असंशय में धारण करता है भूत न जो तो भूतस्थ पर धारण तो करता पर भूतों में स्थित नहीं है भूतों को धारण करता पर भूतों में स्थित नहीं है पर ममात्मा भूत भावना क्योंकि ममा आत्मा क्या कहते हैं ममा आत्मा भूत हाँ। भावना भूतों का भावन करने वाला है हाँ उत्पादन करने वाला भूतों को बढ़ाने वाले इसलिए क्या होता है भूत भावना न चमत्स्थाने भूतानि पश्चिम योग सुन भूत न भूतस्त महात्मा मेरा आत्मा है वो भूत भावना है भूतों को पालन करने वाला बढ़ाने वाला है उत्पन्न कराने वाला है ध्यान में भूतभूत भूतों को धारण करता है भूतों से संबंधित नहीं होता बड़ा आश्चर्य बात है परस्पर विरोधी चीज न तो चमत्सान होता नहीं मस्तान जरा होता नहीं पहले कहा कि सभी प्राणी मेरे में स्थित है और दूसरी बार कहते कि मेरे में कोई प्राणी है ही नहीं है कि नहीं इसलिए सत्ता स्फूर्ति देने वाला होने से मेरे भी भी सत्ता स्फूर्ति की ऊंचाई देने तो के बिना होता नहीं है इसलिए जहाँ पर जगह सत्ता स्फूर्ति से का वैशिष्ट दिखता है तो वहाँ पर मेरा संबंध दिखता है इसलिए मत स्थानी मेरे में स्थित है पर यथार्थ में पूछो तो मैं तो असंसर्ग हूँ इसलिए नचा तो मत स्थानी होता नहीं मेरे में कोई प्राणी रह नहीं सकता ये तो मेरा योगेश हो गया है ये मेरी विशेषता है नवात्मा भूत भावना इसीलिए सब भूतों का पालन करने वाला है और वो भूत भावन है वो ममात्मा है उसका ऐश्वर्य बड़ा विरक्षण है हो गया ना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं शुद्धभाष्यकृतौ वन्दे Yo, I'm going to